Зарядтын саны бирдей бирок массасы ар башка атомдор изотоптор деп аталат кадимки суюктектин ядросу 1 протондон оор суутектин ядросу 1 протондон жана 1 же 2 нейтрондон турат уран изотопторунда 143 же 146 нейтрон бар